Xo'sh, 7-darsimizni boshlaymiz. 7-darsimizning yana bir sirrini oshkor qilaman. A, bu faqat Amerika sessiyasida ishlaydi. Faqat 1 soatda, faqat, ya'ni 00lik vaqtlarda, masalan, o'zimizda 19:00 yoki 20:00, 21:00, 22:00 va 23:00 larda siz birjaga kirasiz 00 larda o'zingizga nima, masalan, men o'zimga qo'ng'iroq ya'ni bildirishnoma qo'yib olganman zvonok deydimi har e, ikki minut oldin bildirib turadi masalan ertalab uyg'otadiyu ana shu narsa budinlik qo'yib qo'yganman ya'ni o'n yetti nol nol o'n sakkiz nol nol o'n to'qqiz nol nol yigirma nol nol yigirma bir nol nol yigirma ikki nol nol yigirma uch nol nolgacha ya'ni m birda hozir ochasizmi m beshdami farqi yo'q birga ikki saklashingda ya'ni meni bu robot o'rnatganman birga ikki o'zi tekproftni qayerdan qayergacha olishni ko'rsatadi ya'ni hozir bir soat ko'chgan bo'lsa xo'sh mana yerdan zilka bergan bilan buyog'i mana shu joylarga kelganda beriladi va mana bu liniya ham yashil bo'lgandan keyin birga ikki hisobda ochiladi mana shunday birga ikki buni oq qilaylik xo'sh bo'ldi undan keyin mana bu liniya и bu yoqdan bitta belgi berish kerak kamida undan keyin yana bitta belgi berilyapti buni e, roboforexda o'zimiz bilan uch soat oldin uch soat oldinroq o'n yetti ularda o'n yetti bo'lsa bizda o'n to'qqiz nol nol bo'lardi o'n yettiga uchni qo'shamiz yigirma nol nol bo'lar ekan uzr adashibman yigirma bir o'n besh nol nol o'n to'qqiz yigirma yigirma bir gohida adashib ketaman unda ham bir birga ikkida ya'ni birga ikki сокращенияda o'sha tek profit ikkida mana o'n yettiyu nol nol ular soatida men ularni soatiga o'rganib qolganman o'zi pashti birga ikki ikkalasida ham urgandan keyin tushib ketib chiqyapti har bir soatda bir soatda qo'yiladi xo'sh bo'ldida birga ikkita ikkita punkt umumiy hisobda ikkita ketdi undan keyin o'n sakkiz nol nol masalan bunda birga bir ishlanadi odatda bu ham ishlamasligi mumkin kamdan kam foizda chunki bu yoqdan e, sel belgilari berilgan berish payda bo'ladi e qizil svetga o'tayotgan bola lekin liniya yashilda bo'lyapti odatda bunda birga bir olinadi birga bir birga ikki olinmaydi kamdan kam holatlarda bo'ladi mana shu joydan birga bir olindi undan keyin agar yana kutib tursangiz birga ikki roppa rosa urib qaytib ketadi bu yoqqa ham o'tgan ya'ni mobodo bu yoqqa bayga beril mana anaqa sevichcha berilan keyin bu uchta yashil bu yoqdan ham yashil sevichchalar yongan kandelstekda e, liniyada ham yashil yonsa birga ikki olinadi undan keyingisini bitta ikkita o'xshayapti uchinchisi ham o'xshayapti manani olsangiz ham olmasangiz ham mayli undan keyin yana bitta mana bu joydan yashil e, liniya yashil chiziqlar e bu yoqda o'zi yashil berilgan ga 2 bunda ham yigirma besh ikki yuz e, pips yuribdi ikki yuz ellik pipsdan ham o'tib ketdi o'sha umumiyda yigirma ya'ni yigirma punkt bir ikki uch ketdi to'rtinchisi ham ketdi undan keyin uch soat o'zi farq qilsa yigirma uchu nol nol eng oxirgisida agar baybe liniyaga qaraymiz moving averageda yashil bu ham yashil bu yoqdan signal bergan birga ikki nechi soat nechida urdi bugun hozir kecha soat ikki yigirma ikki nol beshda yigirma ikki nol nol soat birda uribdi oxiri yurmay yurmay bir uribdi bugungi darsimiz tamom bo'ldi hammangizga tradingda omad muvaffaqiyatlar urgan lotlaringiz ming lotdan oshib ketsin